E o Oscar vai para. E o Oscar vai para. E o Oscar vai para. Luciano Mox. Ha! Mox, Mox, Mox, Mox, Mox, Mox, Mox, Mox, Mox. Luciano Mox. <laughs> smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smokes. Luciano Mox. E o Oscar vai para. E o Oscar vai para. E o Oscar vai para. Luciano Mox. Ha!